E se ninguém perguntasse? E se ninguém confrontasse? E se ninguém revelasse? Manuela Moraguedes está de volta. Todas as sextas. A informação no devido lugar. Vocês não veem o telejornal da TVI à sexta-feira? Um fenómeno, de facto facto. Nada de alterar linhas editoriais. O quê? <laughs> penso que se tem que falar a verdade. E, portanto, quando você me convida é para eu dizer o que penso. São os meninos muito, muito, muito bem comportados. Deixe-me passar, faz favor. Não tirem de lá ninguém. A equipa vencedora não se mexe. Não, se senhor. E até à próxima, quando você quiser, volta a convidar-me. Boa noite, eu sou o Manuel Moraguedes e este é o Jornal Nacional, de sexta. Jornal Nacional de Sexta, na TVI.